questo qui, questo non è altro che questo qua, questo, ma c'è un periodo all'anno e questo è questo, solo che io l'ho spogliato, ah. l'ho sfoggiato. A uno a uno, eh, con un bastoncino si prende un bastone diciamo più grande, però adesso io faccio vedere ma non, non, non succede niente perché il legno è fermo questo si fa a agosto quando è agosto io non prendo la metto faccio solo così guarda. si sente che fa eh? perché la sì questo è asciutto questo è fermo ormai non si fa invece il periodo da agosto all'ultimo ah, di luglio agosto che la vegetazione ci darà una piccola mossa, la linfa eh, si ammorbidisce e si stacca talmente facile la corteccia dal legno, dalla parte legnosa. Io se, però questo lo devo bucciare così, ormai no, se lei lo vedi verde ma sotto è bianco. Però adesso non viene bene come ho fatto quello lì. Quello, questo è l'unico, questo raccolto dopo un paio di mesi in cantina, cioè si comincia poi, ecco, io se lo voglio far scuola.